Sì, sono a Sondrio, mamma. Domani è il colloquio, sì. È un lavoro il detective, certo. Henry Bogart lo faceva. Dormo ad Alessandro, sì. Me la faccio la barba, certo. Me la faccio domani. Dai mamma, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto Alessandro? Al, mi ricevi? Apri la saracinesca esterna, Al. Putorti. Putorti. Ottimo curriculum. Diploma nel 99. Commesso nel 2005. Claustrofobico. Sì, infatti preferirei lavorare in esterno, pedinamenti, roba no così. No problem. Abbiamo un test fatto su di lei. Bene. Le piace l'acqua Putorti? Sì, sì, certo, poi sono andato sul mare. Perfetto. A Sondrio c'è tanta acqua, tantissima acqua, tanta come se fosse Aleppi. Le spiego la sua prova. Si rechi in Gervasio, torrente Ruscelletto, dove scorre scompostini e acqua condemi. Ha presente Malaretti Stani? Ha capito Putorti? Sì. Perché la chiave, la chiave di tutto, sta nell'acqua Beh, vada, vada allora. No, aspetti, lo sai inglese, vero? Yes, I uh, speak English, um, canopy, mm, very newbie, little bit of um, sukasi, mm, you mean uh, ganasics. Bene, perfetto, può andare in missione Putorti. T. E si ricordi Putorti, T, Donna Arancione, Ganoma, che cavolo mi ha detto quello, canoma. Acqua con demi. arancione. Ma che cavolo, non ci capisco niente. Putorti? Putorti? Putorti? Che fa? Dorme? Lei ha fantasia, troppa fantasia. Provi con il cinema. Pronto mamma? No, la barba non l'ho fatta. Sì, sì, il colloquio è oggi, ma non lo faccio mamma. Da oggi mi occupo di cinema.